assalomu alaykum 3 yunitga xush kelibsiz bugungi yunitimizda present continuous ya'ni hozirgi davomiy zamonini o'rganamiz hozirgi davomiy zamon ya'ni present continuous ham to be fe'li yordamida yasaladi lekin to be fe'lidan ozgina farq qiladi esingizda bo'lsa to be fe'li hmm, ishlatgan to be fe'lini ishlatgan paytimizda uh, to be fe'li ya'ni m is r ga m is r dan keyin uh, ot sifat yoki biror nima biror joyda ekanini aytgan paytingizda ishlatar edingiz endi present continuousda ya'ni hozirgi davomiy zamon fe'lida hmm, siz m is r ya'ni to be fe'lidan keyin fe'l ishlatasiz fe'l ing bilan to be fe'li bu yerda present continuousda yordamchi fe'l sifatida keladi to be fe'li hech qanday ma'no anglatmaydi faqatgina mana shu hozirgi davomiy zamonni yasash uchun yordamchi fe'l sifatida xizmat qiladi lekin sizga hech qanday ma'no bermaydi gapdagi ma'noni mm, o'sha siz ishlatayotgan fe'l beradi ho'p bu bilan nima demoqchiman keling bir necha misollarga ko'raylik shunda e, ozgina bir tushuncha olib olamiz mana birinchisi e, rasmga qarang i'm eating i'm eating yoki i am i'm qisqartirilgan shakli i am eating eat degani yemoq degani I'm eating men yeyapman. Mana bu oxiridagi ing ing ya'ni ing mana shu mm, yap yapman yapti, yapmiz mana shu e, ma'noni beradi I'm eating men yeyapman hozirgi paytda yeyapman ya'ni hozirgi paytda qilinayotgan ish harakat she's eating yoki she is eating u yeyapti Uh, she isn't reading she isn't yoki she is not reading read degani o'qimoq degani she is not reading u o'qimayapti ya'ni u hech nima o'qimayapti gazeta yoki kitob o'qimayapti ikkinchi misolga qaraymiz it's raining it is raining mhm, rain yomg'ir yog'moq degani it's raining hozir yomg'ir yog'yapti ya'ni hozirgi paytda yog'yapti yomg'ir yog'yapti The sun isn't shining. The sun, the sun quyosh, sun degani quyosh degani. The sun quyosh isn't yoki is not shining. Uh, shine degani charaqlamoq, ya'ni quyoshga nisbatan charaqlamoq, charaqlab turmoq. Quyosh charaqlab turibdi. We're running. We're running. Hmm. We are running. Run yugurmoq. Biz yuguryapmiz. yoki they're running yoki they are running. Ular yugurishyapti. Uh, they aren't walking. They aren't walking. Mm -hmm. Ular deyapti walk. Walk degani yurmoq. Piyoda yurish walk bo'ladi. Ular yurishmayapti, yugurishyapti. Xo'p, endi keling chuqurroq o'rganamiz. Bu qanday qilib yasaladi? Ya'ni present continuous. The present continuous is uh, am is are am is are deyapti. To be fe'li mana shu am is are plus qo'shamiz doing, eating, running, writing. Ya'ni mana bular do qilmoq, eat yemoq, uh, run yugurmoq, uh, write yozmoq mana shu fe'llarni shunga o'xshash demak fe'llar fe'l o'sha biror ish harakatni qilishmi mana shu fe'l bo'lsa e, mezar plyus fe'l bo'ladi va ing qo'shimchasini qo'shamiz fe'l oxiriga mana bu ing mana shu i n g ing deyiladi mana shu e, present continuousni yasash formulasi hop jadvalga qaraymiz i am Mm, I am, I'm not. Buni xuddi uh, to be fe'lida o'rganganimiz kabi bir xil bu ham. Mana I am, I'm not, he is, he's not, she is, she's not, it is, it is not. we are we are not you are you are not va hokazo ketadi va endi bu yerda bitta yangi narsa qo'shilib qoldi ing ing mana shu hmm, present continuousni sizga nima deydi belgilab beradigan mana shu ing bo'ladi fe'lga qo'shiladi ing ho'p misollarga qaraymiz qancha ko'p misollar ko'rsangiz shuncha hmm, oson tushunishingizga ya'ni tushunishingizga shuncha oson bo'ladi i'm working i'm working mm -hmm. i am working work ishlamoq men ishlayapman i am working i'm not watching tv i am yoki i'm not watching TV. Watch degani tomosha qilmoq. TV, televizor. Televizorni TV deydi. Men televizor ko'rmayapman. Men ko'rmayapman deyapti. Not watching TV, televizor. Men televizor ko'rmayapman. Maria is reading a newspaper. Maria is reading a newspaper. Mm -hmm. Maria deyapti. read o'qimoq newspaper newspaper bu gazeta gazeta o'qiyapti mariya gazeta o'qiyapti she isn't eating she isn't eating mm -hmm. eat yemoq degani she isn't eating u yemayapti ya'ni ovqatlanmayapti or she's not eating mm -hmm. u yemayapti mana bu ikkovsi uh, bu bilan bu ma'nosi bir xil faqatgina she isn't bu yerga notni izga qisqartirilgan endi bu yerda izni bu yoqdagi shega qisqartirilgan ma'nosi esa bir xil xuddi to be fe'lida o'rganganimiz kabi the bus is coming the bus bus degani e, avtobus is coming come kelmoq avtobus kelyapti hozirgi paytda kelyapti we're having dinner we're having dinner mm -hmm. biz deyapti have dinner have dinner degani uh, anavi qilmoq tushlik qilmoq have dinner tushlik qilmoq ya'ni kechki ovqatni yemoq have dinner we are having dinner mana shu have dinnerni uh, o'zini lug'atingizga yozib qo'ysangiz mana shu holatda o'rganib ketasiz You're not listening to me. You're not listening to me. Mm -hmm. You're, you are not listening. Listen degani tinglamoq degani. Hop, listen to me. Uh, listen to degani mana bu listen to birgalikda keladi. Listen to n tinglamoq n qo'shimchasini beradi to n tinglamoq listen to me meni degani mi meni tinglamoq a uh, you are not listening to me sen meni tinglamayapsan deyapti you are not listening to me yoki you aren't listening to me bir xil demak xohlasangiz unaqasiga qisqartirishingiz mumkin mana bu holatda qisqartirishingiz mumkin xohlasangiz bu holatda qisqartirishingiz mumkin bu sizni o'zingizga havola The children, keying gap, the children are doing their homework. Mhmm. The children, children bolalar degani are doing, are doing, do qilmoq degani doing their, ularning homework. Homework uy vazifa. Demak, bolalar ularning, ya'ni o'zlarini uy vazifalarini qilishyapti. do homework degani o'sha vazifa qilmoq vazifa bajarmoq ho'p e'tibor bering o'sha mana bu joyda r dan keyin m is r dan keyin har doim fe'l bilan ing kelyapti ing fe'lga ing qo'shilgan holatda kelyapti ho'p davom etamiz hozir sekin sekin mana ing ingni qachon ishlatamiz qanday qilib ishlatamiz bularni ham mm, ko'rib ketamiz m is r plus deyapti ing ya'ni fe'l ing mana shu holat bu degani teng deyapti something is happening now mm -hmm. something nimadir now now mana shu now degan narsa juda muhim hozir nimadir hozir sodir bo'lyapti happen sodir bo'lmoq degani hozir sodir bo'lyapti misol uchun i'm working i'm working work ishlamoq men ishlayapman yoki uh, she's wearing a hat she's wearing a hat wear kiymoq hat mm, bosh kiyim u demak uh, bosh kiyim yoki o'sha shlyapa kiyib olgan hozir kiyib olgan a kiyib turibdi hozir they ular playing football ular futbol o'ynashyapti play o'ynamoq Foot, play futbol futbol o'ynamoq ular futbol o'ynashyapti i'm not watching tv i'm not watching tv watch ko'r tomosha qilmoq tv televizor men televizor tomosha qilmayapman not watching mm -hmm. mana to be fe'lida inkorni qanday yozasangiz bunda ham inkor gapni xuddi shunday yasaysiz da faqat yani present continuous ya'ni hozirgi davomiy zamonda faqatgina bu yerda o'zgarish to be fe'lidan farqi fe'l va ing keladi fe'l ya'ni watch do play work ana shular fe'l bo'lsa ana shularga ing ni qo'shib qo'yasiz ya'ni mana bu qo'shimcha ing mana shunda faqat farq shuda mana shu holat mana shu farqni mm, e'tibor berasiz mana shu narsa present continuousni belgilab beradi demak bu zamon Hmm, yodingizda bo'lsin ho'p mana bu joyda endi sizga bitta chizma ko'rsatibdi past past degani yoki past past o'tgan o'tgan degani endi future future kelasi endi now mana nima aytyapti now hozir degani past o'tgan va kelasini o'rtasidagi ish harakat hozir bo'layotgan ish harakat bu present continuous hozirgi davomiy zamon nomidan ham aytib turibdi o'zi davom etayotgan yana misollar ko'ramiz ko'proq please be quiet iltimos be quiet quiet degani tinch degani iltimos tinchlaning iltimos tinchlaning be quiet be bo'lmoq iltimos tinchlaning I'm working. I'm working. Men ishlayapman. Work ishlamoq. Mana shu gapni teng deyapti. I'm working now. Men hozir ishlayapman. Mhm, Hozir. Hozirgi paytda ishlayapman. Look. There is Sarah. There is Sarah. Mhm, Look, qara. There is, there is degani bor degani. There is uh, Sarah. -huh. Yo, uh, yoki there is yana bir ma'nosi ana deb sizdan sizdan uzoqda turgan biror kimni ko'rsatish uchun there is ana sara deyishingiz mumkin look there is sara qara ana sara deyapti she's wearing a brown coat mm -hmm. she's wearing a brown coat u deyapti wear kiymoq kiyib olgan u kiyib olgan hozirgi paytda kiyib olgan a brown mm -hmm. a brown jigarrang coat coat degani o'sha palto uh, anaqa jigarrang palto kiyib olgan she's wearing it now u wear uni deyapti u uni hozir kiyib olgan now hozirgi paytda e'tibor bering o'sha ish harakat hozir bo'layotgan faqat hozir bo'layotgan ish harakat uchun mm, ishlatasiz deyapti mana shuni ko'p takrorlash uchun shunga teng demoqchi davom etamiz the weather is nice. The weather is nice. Weather degani weather ob havo. The weather ob havo is nice. Nice ajoyib. Ob havo ajoyib. It's not raining. It's not raining. Rain yomg'ir yog'moq. Yomg'ir yog'mayapti deyapti. Yomg'ir yog'mayapti. Where are the children? Where where are the children? Huh? where uh, where the children bolalar qayerda where qayerda uh, children bolalar bolalar qayerda mana bu the bularga hozircha e'tibor bermang siz sizga notanish narsa keldimi bu degani bu, uh, degani demak biz hali o'tmagan mavzuyimiz kelgusi unitlarda uh, o'tadigan mavzuyimiz hisoblanadi siz bilmadingizmi demak uh, keyingi darslarda bularni sekin sekin o'tib boramiz siz bu bular haqida xavotir olmang muhimi faqat mana bu qora joyda ajratib qo'ygan present continuous zamoniga e'tibor bering albatta buni ko'p aytyapman bu narsani lekin ba'zida o'ylashingiz mumkin buni tushuntirmay ketdi deb e, tushuntirmaganim sababi bu yerda e, agar hamma har bitta grammatikani tushuntiraman desam e, siz o'zi bu videoni ko'rmaysiz ko'rgingiz kelmaydi judayam murakkablashib ketadi faqatgina unit biz qaysi unitda qaysi mavzuni o'tayotgan bo'lsam bo'lsak ana shu ana o'sha unitni ana shu mavzuni o'ziga e'tibor beramiz faqat qolganlarini chetga surib turamiz bu tushunishingiz uchun ancha oson bo'ladi Xo'p, bolalar qayerda deb so'radi? They're playing, they're playing in the park, in the park. Mhm. Ular deyapti, play o'ynamoq, o'ynashyapti. In ichida the park. Park degani park. Parkda, ya'ni park ichida ular o'ynashyapti deyapti. Mhm. On the phone, telefonda. Demak, suhbat telefonda bo'lyapti. We're, uh, we're having, we're having dinner now we're having dinner now have dinner o'sha tushlik qilmoq ba'zi holatlarda o'sha kun orasida yeyiladigan asosiy o'zi dinner degani o'sha asosiy kunda yeyiladigan asosiy ovqatni nazarda tutiladi main meal deydi inglizlarda o'sha e, kunda yeyiladigan asosiy ovqat have dinner shu tushlik desak bo'ladi bizdagi asosiy ovqat manimcha kechlik kechki ovqat bo'ladi o'sha have dinner tushlikka to'g'ri keladi tushlik kechki ovqat bo'ladimi shunaqa we are having dinner now biz o'sha hozir tushlik qilyapmiz now hozir degani can i call you later can i call you later can I call? Call telefon qilmoq, later keyinroq, you sen. Demak, senga keyinroq telefon qilsam bo'ladimi? Senga keyinroq qo'ng'iroq qilsam bo'ladimi? Demak, hozir biz tushlik qilyapmiz, ovqatlanyapmiz deyapti. You can turn off the television. You can turn off the television. Sen deyapti, you can, sen e, can degani qila olmoq, e, qila olmoq bu yordamchi fe'li. You can turn off, turn off o'chirmoq. Sen o'chirib, o'chirib qo'yishing mumkin. Sen o'chirib qo'yishing mumkin, o'chirib qo'ysang bo'ladi, deyapti. Nimani? The television. Television, TV bilan television ma'nosi bir xil. televizor degani television tv ikkitasi ham bir xil i'm not watching it i'm not watching it men uni ko'rmayapman ya'ni televizorni ko'rmayapman o'chirib qo'yaver demoqchi ho'p <clears throat> endi bu yerda fe'llarga ingni qanday qilib qo'shamiz mana bularni eslab qoling mana shu sizga yordam ber yordam beradi mashqlarni bajarayotgan paytingizda ham shunga e'tibor bering come kelmoq bo'lsa come ing qo'shganimizda coming mana bu oxiridagi e, e e o'zbek tilida e bo'lsa ingliz tilida i bo'ladi mana shu tushib qoladi qorda ajratib qo'ygan o'zi va siz mana bu ing ni qo'shasiz coming bo'ladi yoki write yozmoq e bilan tugaganmi yoki inglizchadagi i bilan tugaganmi u tushib qoladida va ingni qo'shasiz writing dance bo'lsa tushib qoladi mana bu qoradagi harf dancing bo'lib mana bu qoradagi ing qo'shiladi endi ba'zi bir fe'llar bor misol uchun run yugurmoq mana bu oxirida e, n bilan tugaganmi demak bu ikkita bo'lib ketadi running running ya'ni bitta n qo'shiladida mhm. keyin ing qo'shiladi running e, yoki sit run yugurmoq degani sit o't bo'lsa sit o'tirmoq mhm. endi ing qo'shganimizda ikkita t ikkita bo'lib ketadi oxiridagi t sitting bo'ladi sitting lekin talaffuz qilganimizda bitta bo'ladi sitting talaffuz qilsangiz sitting sitting bo'lmaydi sitting swim swim swim suzmoq degani swimming mana m ikkita bo'lib ketyapti ing qo'shganimizda swimming lekin talaffuzda bitta swimming suzmoq suzish a endi ba'zi bir fe'llar bor bularni eslab qolsangiz bo'ladi qancha ko'p e, o'qisangiz yozsangiz ana shunda sekin sekin o'zi fe'llar chiqib boradi siz uchun tabiiy holat bo'lib ketadi ko'proq o'qing ko'proq yozishingiz mashqlarni bajarishingiz kerak ya'ni fe'llarni qanday qilib o'girishni o'rganish uchun lie lie bo'lsa yotmoq bo'lsa lie lie yotmoq mana i e ya'ni o'zbekchada i e bilan tugagan endi bu i e tushib qoladi ya'ni i e ya'ni y ga inglizchada y ga o'zgarib ketadi lying bo'lib lying mana shu holatda bo'ladi fe'llarni xuddi mana shu shaklda o'zgartirishingiz mumkin ko'pincha fe'llar mana bu bilan tugagan bo'ladi e bilan tugagan bo'ladi juda ham ko'p fe'llar siz hozirgi paytda ishlatadigan fe'llaringiz shu E ni tushirib qoldirasiz ING ni qo'shib qo'yasiz qolgan e, mana bunga o'xshagan fe'llar bor bularni ham sekin sekin mashqlarda hammasini mashqlarni bajarganingiz sari o'rganib borasiz qanday qilib o'girilayotganiga e'tibor berasiz buni albatta hali davom bor buni keyingi unitlarda ham ko'rib ketamiz ya'ni present continuousni davomini ho'p keling hozir birgalikda e, mashqlarni qanday qilib bajarasiz shunga e'tibor beraylik siz mashqlarni o'zingiz mustaqil bajara olishingiz uchun birinchi mashq what are these people doing hmm, bu odamlar nima qilyapti deyapti rasmdagi odamlarni use these verbs to complete the sentences mana bu fe'llarni fe'llardan foydalan deyapti nima mana bularni to'ldir e, tugatish uchun ya'ni pastda mana rasmlarga qarab mana bu gaplarni to'ldirish uchun shu fe'llardan foydalan deyapti birinchisini bajarib bergan rasmga e'tibor bering she's eating an apple. She's eating an apple. Mhm, eat yemoq, mana eat fe'lini olgan bu yerdan. She's eating, u yeyapti, nima yeyapti? Apple, olma. Olma yeyapti. Rasmga qarang. U olma yeyapti. Siz bu yerdan fe'llarni olib, present continuousni formulasi bo'yicha shunday qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. He ga nima ishlab, he bo'lganda qaysi ishlatiladi? they э, bo'lganda qaysi ishlatiladi bu o'sha to be fe'lini formulasi bilan bir xil bo'ladi ya'ni ega plyus emizar keyin farqi oxiridagi fe'l bilan ing mana shu narsa xolos shunga e'tibor bering bu juda e, nima deydi oson harakat qilsangiz bo'ladi keyingisi ikkinchi mashq complete the sentences gaplarni to'ldir deyapti tugat deyapti use these verbs mana shu fe'llarni fe'llardan foydalan Birinchisi, please be quiet. Please be quiet. Tinchlan deyapti, jim tur, tinchlan, ovoz chiqarma. Aha, I am, I'm working. I'm working. Men ishlayapman. Mana work fe'lidan foydalangan. I'm working, men ishlayapman. Gaplarni tarjima qilishda o'sha lug'atingizga qarang, So'zlar so'zlarni notanish so'zlar chiqsa yozib oling lug'atingizga, lug'at daftaringizga va mana bu Э, bilmagan so'zlarni o'sha qarab tarjima qilib qilib ma'nosiga qarab turib siz fe'llardan mana berilgan fe'llardan birortasini tanlab qo'yishingiz mumkin ho'p ikkini ikkinchisini men bajarib beraman э, yaxshiroq tushunarli bo'lishi uchun qolganlari o'zizga bajarishga qoladi where is john where is john john qayerda he is in the kitchen he is in the kitchen u deyapti mana to be fe'l ishlayapti bu yerda he is u in ichida qayerda the kitchen kitchen oshxona u oshxonada oshxona ichida oshxona ichida deyapti endi bu yerdan biz oshxonaga tegishli oshxonada odam nima qilishi mumkin shunga tegishli fe'l qidiramiz bu yerdan build Mhm. Mm build qurmoq degani cook pishirmoq Mhm. Mm mana demak e, biz cookni olishimiz mumkin oshxonada nima qilish mumkin ovqat pishirish mumkin cook pishirmoq biz aytishimiz mumkin endi he is he is cooking. yozamiz bu yerga endi cooking he is cooking keling bu yoqda men yozib ko'rsataman sizga Xo'p. he bo'lsa he is endi cook fe'li bo'lsa cook ingni qo'shib qo'yamiz cooking u pishiryapti u nimadir pishiryapti mana shu holatda bo'ladi ing mana men qo'shgan narsam faqatgina shu bo'ldi he is cooking yoki xohlasangiz buni he ga qisqartirib he is cooking deb yuborsangiz ham bo'ladi narsa bir xil ho'p keyingi mashq uchinchisi look at the picture rasmga qara deyapti write sentences about jane mm -hmm. mana bu jane ekan mana shu jane haqida gaplar yoz deyapti use she's ing she isn't ing mana shu strukturadan foydalan deyapti bajarilganiga qaraymiz birinchisi qarang have dinner have dinner bu nima qilyaptimi have dinner tushlik qilmoqqa tushlik qilyaptimi rasmga qarang rasmda tushlik qilmayapti demak jane isn't having dinner having dinner Mhm, tushlik qilmayapti jane tushlik qilmayapti yoki endi qaraymiz watch tv watch tv televizor tomosha qilmoq u televizor tomosha qilyaptimi televizor turibdi televizor tomosha qilyapti gap she's watching tv u televizor tomosha qilyapti mhm. mana shu holatda qolganlarni ham tugatib qo'yishingiz mumkin ho'p keyingisi what's happening now hozir nima sodir bo'lyapti ya'ni sizdan so'rayapti bu narsani write true sentences to'g'ri gaplar yoz to'g'ri gaplar yozing sizga mana bu joyda so'zlarni berib qo'ygan shunchaki so'zlarni o'zini bergan siz bulardan gap yasashingiz kerak birinchisini ko'ramiz i men wash yuvmoq my hair mening sochim demak uchta so'z berdi mana shu so'z bergan sizga bulardan gap yasab misol tariqasida ko'rsatibdi i'm not washing my hair i'm not washing my hair men deyapti Uh, sochimni yuvmayapman wash wash wash my hair uh, soch sochni yuvmog'i uh, men sochimni yuvmayapman agar siz sochingizni yuvayotgan bo'lsangiz aytishingiz mumkin i'm mana bu notni olib tashlaysiz i'm washing my hair men sochimni yuvyapman yoki keyingisi it u snow qor yog'moq snow degani qor yog'moq It's snowing. Qor yog'yapti. It's snowing. Yoki agar qor yog'mayotgan bo'lsa, it isn't snowing. Qor yog'mayapti. Siz hozirgi o'sha vaziyatingizdan kelib chiqib, mana bu yerda berilgan so'zlarga qarab gap tuzishingiz mumkin. E, mana bu joyda fe'l bu bo'ladi, mana bu fe'l, mana bu fe'l, mana bu fe'l, mana shu holatda fe'llarga qo'shib-qo'shib ketasiz. Lug'atingizdan qarasangiz o'zi Э, tarjimasini berib qo'ygan bo'ladi mana do'stlar bugungi e, mavzuyimiz shu bilan yakunlanadi keyingi unitda ko'rishguncha salomat bo'ling